Стас, так, так. Э, захват. Захват. И не трогай ее теперь. Все. Теперь точка неприкосновенности. Толкай локоть вверх. А Этот, видишь, тянешь вниз, правильно же так. все. А. Ну или вперед. Или... Нет, я просто запутался уже. Ну или, вперед, или вперед, или по кругу, без разницы. Ну, ладно, давай. Раз. Теперь по кругу, если ты. Вот и ушел. Вот оно. Вот, и уходи по кругу. То есть там самый именно момент. Вот он раз. Хорошо развернул. Нормально. Там хошь не хошь, рука почему-то разжалась. А мы в плече поддернул. Так-то ну-ка вот давай вот так. Что ли? как-то снимает. Так, так. А, ну, нет, это точно. Все, держишь ее? Все. Так, а здесь ее вот сюда поворачиваем. А почему получается у нас что? Плечо у нас сквозь гривню стула То есть... Ну потому что я... Мы обычно раскладывали, что у нас получалось все-таки мы лежим, я не перекручиваю, я в на локоть. При перекручивании, у тебя же болевой получается, при перекручивании, смотри, вот здесь она плечо идет, а, -а, здесь идет на локоть. А, поэтому уже стопроцентно, если да. ты брякаешься, то да. понимаешь. Да, да, плечко. Слева? Да, слева. Да. Ну раз. живут. Вытягивай руку вторую. Вытягивай. Ну, все, все, все. Не, вот сюда, вот сюда вытягивай. Зачем? У все нормально. Все. Я все сюда. правильно делаю. Да, правильно делаю. Голову от меня. Вот так вот все. Теперь все. Сейчас вторую ручку и наручники. Да, все.